Bueno, gracias. Nunca me replicará a mí mesma, así que supoño que é un, un privilexio poder contestarme antes de ninguén. Bueno, nesta segunda intervención, eh, O que quero é reafirmarme na importancia da causa aberta e quero reafirmarme na importancia desta causa aberta non dende a xustiza social, sino dende a responsabilidade de Estado. Eh, hoxe de novo, eh, non, non podo non dicilo, temos que agradecer de novo a oportunidade que nos dá, que non pode ter voz por si sí mesmo nesta Cámara de poder representalos de novo. Por iso quero volver a agradecer á asociación que me deixara defendelos dende, dende esta tribuna. Eh, é a nosa responsabilidade, entendemos, e, e chámanos, chamaránnos sempre que queiran a seguir loitando con eles dentro e fora dos parlamentos. Iremos donde nos chamen, iremos sin condicións, iremos sin imposicións, iremos con humildade a defendelos onde faga, onde faga falla. Quero falar de responsabilidade de Estado para apoiar os nosos traballadores e traballadoras, de responsabilidade de Estado nunha Cámara que hoxe debería ser capaz de chegar a acordos para defendelos, e de responsabilidade de Estado para un goberno para poñer todo o seu potencial de loita para con seus cidadáns e cidadás. Basta con dar cumprimento ao artigo 42 da nosa Constitución vixente. Responsabilidade para que o Convenio Bilateral de Seguridade Social entre España e Noruega, guardado nun caixón dende 1979, saia de novo a luz, se poña sobre a mesa de negociación de forma inmediata e se xa pelexado polos nosos representantes xunto co Goberno responsabilidade e rectificación ante a oportunidade perdida en 1994 cando ingresar Noruega este ano no espacio económico europeo e quedando, polo tanto, dende este momento obrigada a coordinación de Seguridade Social do Regulamento da Unión Europea e comezando a aplicarse dende este momento os termos eh, a mariñeiros españóis nos mesmo, na, mesma, na mesma situación que os nacionais noruegueses, os nosos europarlamentarios de forzas representadas hoxe aquí e, polo tanto, España apoiou perdendo a oportunidade de exixir o carácter retroactivo a este tratado ou de vetalo en caso de que non se aceptase a demanda de que se lle dera carácter retroactivo. Asinouse unha carta en blanco que nos trouxo a seguir hoxe, máis de 4 décadas despois, reclamando os seus dereitos para estes traballadores e traballadoras. Hoxe, esperamos, non se imporán os, os intereses partidarios, demostrarase que todas e todos os que aquí representamos o povo, a clase, a clase traballadora deste Estado, temos a responsabilidade de defendela. E quero rematar, non alongar máis este debate, aproveitando co galo do Día Internacional da Lingua Nai, decretado pola UNESCO, porque quero, e porque me peta, defenderme, defender os meus na miña lingua nai. E quero, para rematar, defender este dereito que teño de defender os meus na miña lingua nai cunhas verbas de Celso Emilio Ferreiro, que deitado frente ao mar fala da lingua proletaria do meu povo. Eu falo porque sí, porque me gusta, porque me peta, porque me dá gaña, porque me sae de dentro do fondo dunha tristura ceda que me abrangue o ver tantos patufos desleigados, tantos pequenos mequetrefes en raíces, ao que por a garabata xa saben afirmarse no amor dos devanceiros. Falar a falanai, a fala dos avós que temos mortos, e ser, co rostro erguido, mariñeiros, labregos do linguaxe, remo e arado, pro e rella sempre. Eu falo porque sí, porque me gusta, e quero estar cos meus, coa miña xente, pre todos homes vos que sofren longo nunha historia contada noutra lingua. Gracias. Muchas gracias, senadora Angustia. Por